no isang mabilis ang turuan muna tayo dito sa After Effects so meron akong ginawa ito isang transition na magagamit so nag-download ako ng dalawang video and then ginawan ko lang siya ng simple transition para magmukha siyang 3D and then isinabay ko siya sa isang 2D so ayan. maganda naman siyang kinalabasan